тирүү организмдер атмосфералык басымга жана суюктуктун басымына гана ыңгайлашпастан аны активдүү колдонушат мисалы балыктарда тил жана таңдай булчуңдарынын жыйрылышынын натыйжасында ооз көңгөйүндө вакуум пайда болот басымдын таасири менен ал жерге суюктук кирет тирүү организмдердин дем алуу процесси да ушул принцип боюнча жүрөт өпкөнүн кеңейүүсүнөн дем алууда вакуум жана абанын сиңүүсү пайда болот дем чыгарганда өпкө жыйырылып ичиндеги басым күчөп аба сыртка чыгат кээ бир жаныбарлардын мисалы кальмарлардын олжосун кармап турган соргучтары бар соргучтун кырлары менен олжого басат андан кийин булчуңдардын күчү менен анын көлөмү чоңоюп ичиндеги басым төмөндөйт сырткы жана ички басымдын айырмачылыгынан улам ал олжого бекем кысылып чапталат ушул сыяктуу эле башынан дээрлик бүт узундугун бойлой соруп турган чөйчөккө ээ болгон жабышкак балыкда иштейт